Всем привет! Сегодня мы на озере Песчаное. Вот, только собираем. Рыбаки вон уже на воде. Мы сегодня немножко припозднились. Тем не менее, сейчас качаем лодку, выходим на воду. Запрыгивай на борт, человек, прошу вас. На борт? Готов, рад за тебя. Не мешает? Да вроде нет. Ага, пидорасы. А мы здесь начнем. Мы хитрые. Значит, смотри, что мы имеем. Так, ну я думаю, сегодня буду ловить на два воблера. Это зеленый палач и на вот это вот натуралку с красной башкой. что то есть? Это Анжелина воблер, да. Круто. А что спрашивал, говорит, а почему Анжелина? Говорит, да, что у нее, видишь, какие губенцы, как у Анжелины Джоли. <laughs> Ну, то есть, в представлении Рашида, вот у Анжелины вот такие губы. <laughs> То есть теоретически она могла бы быть и помылой. <laughs> Теоретически, да. Вот, смотри, вот натуровка. Что тебе рассказывал, то, что ты видел, говоришь, не такая. А не, так с виду и такая. Ну, Мне да. кажется, больше серебристого было. Да, серебристого, у него спинка была да, тоньше, получается, да. серебра больше было. Это я тоже заметил. Ну, что делать? Это он мастер, правильно? он так видит. Да, да, Паша, так, сэр. Первым делом надо их обмазать смазкой. Слушай, завязывай. Не говори такие вещи на видео. Да, я думаю, там самое место. Это хорошая тоже мысль. А где мой спинг? Дай, пожалуйста. Так, воблеры, знакомьтесь, это ваш новый дом. <laughs> Вам было некомфортно вот здесь улика, это факт. очень. Я его повторил. Немножко угадал я с пропорцией сахара. Так, а прямо тебя там, да? Угу. Ну что? Открываем. Поход. Тут тонущим просто великолепный, До дна как бы не достает, все шикарно. рыбкам блин. Ну да.

да, такой вот окунявый. подход. Сука. Берут подсак, ходят рыбу и просто достают ее с одной реки. Какой он черный весь такой, слушай. Ну так илистый же, швыл живет. А, э, держи. Слушай, ну неплохой. Mm <laughs> -hmm чтобы подыхал там. Мирно стоял. Да, возьми. Что, заклинило? <laughs> В сторону. У ну, него предсмертный мандраж. Нормальная рыба, глянь. Ну, жарить даже может. рыба. самый кончик. На пиво нет. В пиявках, смотри, видишь, она стоит. Стоит, да, видишь, она стоит на яме он там. Кидаем туда.

всегда стоять. Ну не выделывайся. Всю камеру заляпали. Скотина. Че, подводи сюда. Возьмешь. подальше в камеру, да. Ну, да, такая грамм 500. Рыба. Ох, подводку заводит. <laughs> Да, догоним и еще раз возьмем. маленький рыб. Щук. Такая вот. <laughs> Женя, знакомься, это щука. Да. Давайте помогу. Оп. Ох, так вот. Так, Щукин, Щукин. Так, это шестая. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. О, сама освободилась, меня зацепила. Маленький карандашик. наберешь за нее. Подсак. стоять. Бояться деньги не прятать. Грамм 600, я думаю. Хотя, может, 500, хер его знает, посмотрим. Да, 640. ты ж. Я понял. На, держи. Давит вниз. А, еще в траву ушла. 800, 860. Не тянет, не тянет. Давай еще лови больше. <laughs> Давай, давай, время тратить. Братик подсак. Ох ты ж, блядь. Сюда. Есть. <laughs> Дома. Да, братик, тут я, я с тобой не поспорю. Я с тобой даже не спорить не буду. Да. Похоже, да. Похоже, что у тебя трешка пива. Причем у нас подженьком был. Что если я ловлю щуку? Больше КГ. Кто поймает щуку? Больше да, кто поймает? Килограмма? Больше полутора килограмм. Да. Ну, Ну, ну тут полтора, наверное, не будет. Ну, не знаю, сейчас весим, посмотрим. С того, сколько? Три литра пива? Да. Слышь, а почему литра только полтора? Глянь она, подкормленная. А, -а, -а. а он, да, без менчика. Уже сними с меня эту плетню. расстегнись. Кило 300. Кило 300, да. Твой мировой рекорд? Ну, об этом мы умолчим. Выключишь. А ты. Да, вот такой вот чупарик. Мамка злая. Пойдет. Это небольшая. все, все, все, все, все, все. Успокоилась. Иди бабушку позови. Она небольшая, наверное. Ну да. А, были времена, когда было Да, были. Полчаса Иди сюда. Да, есть такое дело. Полчаса назад. Конечно, когда было. Даже карп. <laughs> Или кто это? Сазанчик, не знаю. <laughs> В общем, одним словом, карась, пойманный под саком. Женька меня сегодня сильно удивил. <laughs> Увидев ну, рыбу, плавущую под водкой, он просто поймал под саком. Ну, такого я еще не видел, но ну, мастерство не пропьешь. Да, Женек? А? со мной ездить, я это еще не такому научу. Ну я вот. тебя научу на шляпу ловить. <laughs> Вот эти все меня чему-то учат даже ловить на шляпу. <laughs>